अब दिव्यांका ये है मोहब्बतें में नहीं आएगी नजर इशिता भल्ला के नाम से घर घर पहचाने जाने वाली ये है मोहब्बतें की खूबसूरत अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी अब इस शो में नहीं नजर आएगी इन दिनों दिव्यांग का मशहूर डायरेक्टर एकता कपूर का show the voice Rajeev Khandelwal के साथ होस्ट करती हुई नजर आ रही है कुछ समय पहले यह खबर आ रही थी कि वो एक नए शो में लीड किरदार में दिखाई देने वाली है और यह अफवाह फैली थी कि उनका सबसे पॉपुलर टीवी शो ये है मोहब्बतें बंद होने वाला है लेकिन अब नई खबर सामने आई है कि यह शो बंद नहीं हो रहा है बल्कि आगे बढ़ गया है इस शो में दिव्यांका